見えますか ?In the sky. うん。お、お、お、お兄ちゃんお姉さん。はい。お、おやすみ。おやすみ。あ、おやすみ明日私休みです。明日。 お休みお休みと休みますかお休み眠いんですか眠いんですかそろそろ時間ね。ああ、オッケーオッケー。うん。No? 何バイバイ。え、今がえ、今今今 今が。あの、M。うん。おい、今が ?Right now? え、待って、バイバイ。 <laughs> レムちゃん、今 <laughs> おやすみああ、おやすみ。おやすみなさい。バイバイ。あ、バイバイ。おやすみなさい。 うん、ババイなんか少し早いね。バイバイ oh. うん、あありがとうございました。あバイレシネおやすみなさい。はい。はい。抜けた。抜けたマジで。ほんま抜けた。Buset. Eh? Oh. Oh, uh, ah. Main, main, main pergi ya ya anjir. <laughs> Gue udahan dulu ya. Ya, bye bye. Ya, bye bye. Bus. <laughs> れやばいかもああ、上にいますねさあ話 Please and just take a side. Oh, yeah, but. They ask you how you are, you just have to fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Excellent work. gue itu umur 12 tahun entah ya. I'm not sure. Nah, なんか、But... Mika, Mika さん、Mika Do you believe? Naka, Do you believe は日本語なんですよ。 信じていますか信じていますかなんか、ヨーマンさんは20歳。え、違う、12歳。信じてますか、ね、?Did you believe that place? No. No? そうだね。No? <laughs> そうやな。あ、でも、でも声がちょっと若くない、うん、声が若い。でも、 払うよ。 <laughs> ちょっとこれ見た。うん、プラス。マジプラス、みかんを一応。プラス。あ、あ、出た。お、お。面白い。やるんだ、はい。おー、ちょ、っと、ちょ。待って待って待って。できるできる。うん。え、マジアイスペシャル、いく、いく、いく、いく。There you go! それ落ちるわ。 Why are we still here? Just to suffer. You come with us. It's not time to go yet. <laughs>